Mijn allermooiste moment van 2019, dat heeft niet eh, per se in de instelling plaatsgevonden. Ehm, wat wel heel mooi is dat ik al een stuk of vier of vijf jongens die ik in een instelling heb gezien of workshop heb gegeven, dat ik ze op straat heb gezien, dat ze gewoon vrij waren. En dat ze dan naar, mij mij toestapten en dan even een babbeltje maakten. Een van de jongens die ik dus ook tegenkwam bij mij eh, in de buurt, die echt best wel een alfa mannetje was, die uiteindelijk ging pronken bij zijn vrienden. Van ja, ik, eh, is eh, fotograaf, ik had hem eh, binnen in de instelling. Hij is echt een goede fotograaf. Als je een fotograaf nodig hebt, laat me weten. Terwijl dat wel echt een van een, alfa mannetje was, best wel altijd stoer. En dan nu dat hij eigenlijk aan het pronken is bij zijn vrienden over fotografie, terwijl eigenlijk fotografie helemaal niet op, op zijn toplist stond eigenlijk. Dus dat was wel een mooi moment van 2019.